مرحبا بالجميع تقييمنا في موضوع يعني يعني المرة هو كيفية إنشاء يعني لعبة بسيطة باستعمال لوجيسيال ديال سكراتش من هاد اللعبة شنو غنديرو غنديرو أن لوتان يعني واحد يعني شخصية سوف سوف تطرح علينا يعني أسئلة حول جدول الضرب عشر مرات تنغي أعطيني عشرة ديال ديال الأعداد عشرة ديال يعني ديال العمليات ديال جدول الضرب وغنبقاو نجاوبو باستعمال الكلافيي وهو يبقى يحسب لنا النقطة ديالنا إذا إلا كانت الإجابة صحيحة غيزيدنا واحد في النقطة إلا كانت الإجابة خاطئة صفر هو يبقى يجمع لنا النقطة وفي نهاية المطاف غي غيطلب لنا نهاية المطاف آه، فيعطينا النقطة إذن لهذا إذن غنختار هاد السبعة آه، قط هو من سيطرح الأسئلة مادامشي les événements هنا ايفينمون إذن الألغوريتم آه، هنا كنحطو الألغوريتم ديال اللي خاصو ينفدو إذن quand le drapeau vert est cliqué يعني ملي كنكليكو على هذه هنا كنحطو شنو خاصو يدير هاد le lutin لي هو واحد الحاله هاد القط شنو خاصو يدير اذا pour باش آه، نديرو هادشي اذا قبل ما نبداو غنكريي deux nombres يعني deux variables. يعني آه، عددين nombre واحد نسميه ان واحد العدد الاول نسميه ان واحد الحق نسميها كيما بغيت من عدد أول هنا عدد تاني نسموه N N جوج أوكي وندير واحد العدد الثالث اللي هو ال score يعني أو نقطة لنط نسمي لنط نط أوكي مزيان إذن في البداية شنو خاصو يدير 20 متر متر خصو هادو هاد les nombres هادو يعمرهم بشي حاجة يحط فيهم شي عدد محصور بين واحد وتسعة مثلا جدول الضرب ديال واحد حتى لتسعة ويكونوا هاد العدد يحط فيهم شي قيمة اليطوار يعني يعني أزر بارازر يعني mettere mettere metre alana un metre metrul ah voilà متر دونك غنقول له متر غنرد في البداية لا ماشي إذا متر لا في البداية النقطة حتى في زيرو مزيان وغن ومتر هنا ان واحد ا كنترول كابتر ميدي تش كيل environ. C'est apparence. Apparence. Une valeur aléatoire. Prenant une valeur aléatoire. nombre aléatoire. Voilà. تنريحت لينا هنا إن أن إن واحد شنو ريحت فيه une valeur aléatoire entre 1 et نف من واحد حتى لنف اوكي نفس الشيء ناخدو هادي كندير ليها dupliquer يعني نعاودها ونجيبها نحطها هنا ندير ندير ان جوج فوالا اذا واحد ان فالور تشوف نشوف هنا في الحالة شوف ملي اللي كنكليك على الدرابو فير ها آه، هو واحد الطفاين واحد ستة طفاين جوج جوج ستوب الان شنو غيدير دابا ملي حط آه، هنا هادو شنو غيدير غيكاشي لينا هاد هاد هادو كاملين تم كاشي آه، دم كابتور كاشي لان خاصنا نخبيو هادوك لي نومبر مبانوش في ليكرون Euh, voilà, une opérateur euh, qui vient de cacher. Apparence, voilà. caché quoi Cacher. Je bon nom. Placer, ajouter, mettre, ajouter. quelque chose. Cacher quelque chose. le là ou non. يمكن دونك واخا من بعد نبقى نشوفو في اذا اشنو نقولو دوموندي دوموندي ندير اوبيراتور هنا روغروبي يقول لنا جوج حوايج دوموندي إذن أتوندر attendre demander إذن هنا شنو غنديرو نومبر 1 نجيبوه نومبر 1 خاصو يقولو وهنا غندير كنترول كندير دونك ندير واحد الركوب اخرى هنا يجي هنا fois يكتب لنا fois وهنا يكتب لنا لو نمبر دو فوالا إلا درتها هاهو كيقول لنا تلاتة fois سبعة لحقاش حتى في N واحد تلاتة تفهم سبعة كيقول لنا تلاتة fois سبعة قبل ما نبداو هنا خاصو يقول لنا شي حاجة أه... تنديرو ابارونس نقولو يقول يقول لنا vous êtes préparé prêt pour jouer la multiplication la multiplication pendant deux secondes عادي عادي يبدا شوفوا بريبار جوي ملتيبليكاسيون شويه كي شويه suis que 1 فوا 5 لحقاش حط هنا اون فالور اليطوار يعني كيختار هو شي عدد محصور بين واحد وتسعة هنا ويحطو في هاد ان واحد طفو ان واحد اذا هنا كيقول لنا mettre هنا كيقول لنا آه كيطلب منا N واحد fois N جوج وكيتسنى la réponse donc كيتسنى la réponse اذا خاصو ملي حنا غن tapiو la réponse شنو غيدير بها ها آه، هو كيتسنى هنا باش ن tapiو مثلا غنقول له 5 entrer ولكن ما دار والو موراها علاش لان مازال ما ما درناش هنا شنو خاص يدير اذا غنقول له شنو خاصو يدير بديك la réponse اذا Euh, le contrôle non dire si que la réponse donc la réponse réponse هي si la réponse les اذا un un opérateur égal si il est la réponse les papina d'accord égal de la multiplication On a un nombre 1 fois nombre 2. Et quand la réponse est 2, je n'aurais dire le score, est n'aurais la note, est ajouter 1 à une euh, balance ajouter ajouter euh, ajouter 10 à la taille non hmm, pas ça même si la réponse on m'a donné donné ah voilà allez ajouter un, un autre 1 allez easy لا نوت تزيد لها سينو إذا هاد la boucle نحيدها نحيد هادي إذا خاصو sinon. خاصني هاد le هاد لابوك هادي si sinon. voilà. دابا اللي حتى هنا اجتي ان ان سينو خصني نقول نقول ليه اشنو يدير اذا ملي غيدير هذا نقول له عاوتاني هنا يقول شي حاجه نقول ليه يقول شي حاجه من غير ان زاد واحد في la note نقول ليه يقول شي حاجه مثلا دير دير pendant deux secondes par exemple دير bonne réponse Euh, bonne réponse. ok Sinon, غير غيقول لنا وصافي معليش يزيد لنا نحط شي حاجة elle doit dire dire pendant deux secondes mauvaise réponse اوكي هنا اذا نمسحو هادي ونبغي واش بغيناها اذا ملي نبداو لاحظوا دابا كاين هادشي خاصو يبقى يعاودو لينا هاد دوموندي آه، حتى هادي باش يبقى ما يبقاش يحط لنا نفس نفس القيم لان هاد كله خاصو يبقى يعاودو لينا عشرة د المرات اذا نمشيو le contrôle ونديرو هاد هادي ديال غيبيتي دي فوا عشرة د المرات فوالا انتنو تسعة fois ستة ممكن نحط خطأ ندير ثلاثة موفيز ريبورت في الواقع ليش ما طلبهاش مهر انا مازال ما درتش ريجستري باش سيف كاردي ندير سيف كاردي نحطو في دي واحد ال dossier ديال Scratch Scratch ندير ملتيبليكاسيون ملتي enregistrer. عندنا ندوي لا ملتيبليكاسيون تروا فيها تروا نحط ليه تسعود entrée bonne réponse و la note زاد ليها واحد هاهي ولات واحد مانتونون كيحط لينا notre multiplication سبعة ستة fois سبعة نحط ليه par exemple خطأ تلاتة مافوز ريبونس ومازال والو لونط تسعة fois تمنية نديرو اثنين وسبعين ونطري بون ريبونس وزاد نقطة إذا في النهاية شنو خاصو يدير خاصو يقول لي آه، ايش يقول لي لا نوت ديالي يافيشي لي لا نوت ديالي اذا هنا عند افيشي ابارونس نمشيو لابارونس كاشي فين كاينه كلشي اجوتي عندي ما عقلتش فين شفتها كاشي كيلكو شوز mettre trop des racines stylo mover, Aquí no. Control. premi, Exprimir. No, se pasa ya. Estilo. Así. Metro. être ici, cacher quelque chose, cacher. Entendu le bruit, il se dirige pour moi du Apparence. Donc, cacher. Moi, j'ai dit cacher, récacher, récacher l'inal, le, euh, le teint. كشي آسف انظرني كشي فوالا لا فاريابل إذا في البداية غيكشي لينا لا فاريابل نوت ويكشي لينا يخبيهم ميبقاوش يبانو في ولو نومبر أن مبغاوش يبقاو يبانو هكا Cacher le nombre 1 ou il devrait être caché Il le nombre 2 C'est ce que j'ai fait Voilà On va attendre l'apparence On va essayer de le cacher Il est là Voilà, on ولكن هنا في الاخر هنا في الاخر خاصو يبين لينا لا نوت يبين لينا لا نوت دونك نمشيو لدوني ونديرو مونطري لا نوت voilà la variable note voilà ودير لينا شي تسجيل si ندير واحد الكونترول سي نو سي إذا كانت لا نوت أوبيراتور إذا كانت la note النقطة ديالك كبر من نمشي نجيب la note كبر من من سبعة بار إكزومبل من نكتب هنا ست من سبعة درينا أنسون تشجيع تشجيع مثلا كاين clapping هذا اوكي اذا نقول له هذا نمسحو نقول له هنا سكريبت جويسون في لعبنا لو سون اذا السون tu dois réviser ta table de multiplication. Multiplication. Voilà, pendant deux secondes. انتهى الموضوع أظن أن كل شيء هو هذاك تنغداو نيكتيكسيون تنكبر الشاشة Prépare jouer la multiplication, oui. 6 fois 6, 1,36. André, bonne réponse. 9 fois 8, ندير 72. Bonne réponse. 3 fois هذا نقول ليه 4 خطأ. Mauvaise réponse. واحد فوا ستة نقول ليه ستة ثمانية fois جوج نعطيه ستاش ربعة فوا خمسة عشرين عشرين تسعة فوا ثمانية سبعة جوج 2 fois 16 latine, 2 fois 7 واحد وعشرين فوالا نوض تنف نديرو نضر إيسي بريباروي لا ملتيبليكاسيون نعطيه سسوار نبقى نغلط هاد المرة واحد كل مرة شو واحد تنبقى يعطيه واحد دايما واحد فوا ثلاثة واحد واحد فوا تلاتة فوا تسعة واحد ثلاثة فوا ستة ستة راسها ثلاثة Tu devoir réviser ta table de multiplication. Voilà. Stop. عندنا نمشيو هنا quand c'est سريعة بزاف إذا pendant 10 10 minutes 10 secondes ok c'est bien dit sauvegarder voilà أشكركم على حسن المتابعة وإلى آه، لعبة أخرى أو موضوع آخر